लेकिन आज तो ईद है ईद मुबारक पीछे पीछे हो पीछे तुझे नहीं पता कोरोना है और तूने ऊपर से मास्क भी नहीं पहना और यार कुछ नहीं होता कोई कोरोना नहीं आता गले मिल मैंने नहीं मिलना भाग जा जैसे आ जा खाना नहीं खाना तूने अबू मैंने खाना है वो तो कोने में हांडी रख दे मैं खुद ही डाल दूंगा Thank रमजान में गाने सुना शर्म नहीं आती तुझे ठहर जाती सॉरी सॉरी सॉरी आप गाने सुन रहे हो साथ डांस भी कर रहे हैं बेअकल इंसान आज तो ईद है इतनी सारी ईदी दे सारे पैसे इधर तूने बहुत मेरे पैसे उड़ाए हैं वापस कर